Astăzi, uite, am fost la bacalaureat al lui Cristian Mungiu. Este excelent filmul. Apropo, chemați-mă și pe mine la casting, vă rog! Ă, și astăzi este despre a filtra. În Dex este a selecta. Da. Ă, eu cred că avem un filtru în momentul în care gândim și tot ceea ce primim de la celălalt trecem prin filtrul nostru. A filtra pentru mine este a privi poate cu alte, cu alți ochi sau a privi prin, printr-o lupă sau a privi uh, din spatele uh, unor ochelari. Pentru că, de fapt, poate nu te-ai gândit, dar uh, o convingere limitativă de genul dacă trăiești o dramă e ceva groaznic, uite că se poate filtra și se poate pune într-un film așa cum toate filmele de la Cannes românești iau uh, premii cu problemele noastre românești. Apropo și eu fac un film, în curând sper că o să-l vezi. Uh, așa că a filtra nu este întotdeauna ceva rău, uh, nici ceva bine, este ceva real. Ne uităm de, din spatele unor ochelari să vedem cum arată adevărul. Lasă-mi și mie un verb, te rog, și mergi la filmul ăsta, este excelent.